assalomu alaykum assalomu alaykum benews kanali obunachilari gipermarketimiz bitib oz qoldi <clears throat> уже sirtini fasadlarida bitib oz qolgan aldalarni istashkilab ishlab tashlabdi bu yerda o'zgarish katta krysialar nam ślowator. Əldə yaqlarına fantallarda işləb, ənəsənə zəkon net qoydular. қанталарына азық қошмай қойыпты Piyanada ucu <clears throat> maşin stenglərdə işləb, taxlab işləvatırlar. Az qaldı ucu bitib az qalqan hipermarketimiz.